Tüm anılarımı ve eski arkadaşlarımı Marmaris'te bırakarak yıllar önce İstanbul'a taşındım. Hayat bir noktada herkesi başka yerlere dağıtıyor. Zaten önemli olan bir şekilde tekrar buluşabilmek değil mi? Ama Marmaris uzak mesafe, benzin dayanmaz. Tek başına 10 küsür saat araba kullanmak da kolay değil. Tabi BlaBlaCar'la yolculuğunu paylaşmıyorsan. Artık kolayca şehrin stresinden kaçıp arkadaşlarımı görebiliyorum.